Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы, Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Асқарұлы. Біз майек қызметкерлері бүгінгі таңда 2023 жылдың 12 сәуір күні сізге мекеменің жағдайын төмендегідей жеткіземіз бүгінгі таңда мекеменің жағдайы өте төмен мекемеміздің құрылғылары мен қондырғылары бірнеше жылдан бері ауыстырылмай сапалы күрделі жөндеу көрмей апатты жағдайда қалып отыр мекеменің апатты жағдайға келуі пен адам көсіктен жұрдай басшылардың немқұрайлық әрекеттері болып табылады мекеме жұмысшылар әлеуметтік жағдайлары өте төмен деңгейде жұмысшылар 80 пайыз тозығы жеткен қондырғылармен құрал жабдықтармен жұмыс жасауға мәжбүр жұмысшылардың жұмыс орындары санитарлық талапқа сай емес арнайы киім аяқ киімдер нормаға сай емес ол әрине өндірістегі жұмысшылардың денсаулықтары мен өмірлеріне қауіп тигізуде мекеме жұмысшылары ақтау қаласы маңғыстау өңірі мен батыс аумағын қоса алғанда үздіксіз жарықпен сумен және жылумен қамтып отыр алайда жұмысшылардың айлықтары 10 жылдан бері қанағаттандыратындай көтерілмей келеді мекеменің тозығы жеткен құрылғылары мен қондырғылар жиі істен шығып жұмысшылар күні түні авариялық жағдайда жұмыс жасауға мәжбүр жұмысшылардың орташа жалақысы 160 мың теңгені құрайды ал жоғары басшылық құрамының айлық жалақылары бір жарым миллион теңгеден асады әлеуметтік жағдайлары төмен жұмысшылар басшылары айлық жалақыларын көтеру беруді сұрағанда басшылардың бір ғана жауабы ол үшін тариф көтеруіміз қажет деп жауап қатады жыл сайын тариф өсіп келеді алайда жұмысшылардың жалақылары қарастырмай жатыр басшылардың осындай әрекеттерінен тәжірибесі мол еңбек өтілі бар білікті қызметкерлер айлық жалақылар төмендігінің салдарынан маектен басқа кәсіпорындарға ауысып кетіп жатыр маек бірегей өндірісі бар кәсіпорын ол үшін мұндай кадрларды жоғалту апатқа келіп соғады қазірдің өзінде кадрлардың тапшылығы өткір бұл оқшауланған жағдай емес маек стратегиялық маңыз бар нысан болып табылады мекемені өндіріске қатысы бар мамандар басқару керек алайда мекемені экономист финансист және ішкі істер министрінің зейнеткерлері басқарып келеді және жаңадан штаттар ашып басшылар қатарын толтыруда соның салдарынан мекеме құрдымға кетіп екінші екі басудың күйін кешуге аз қалып отыр бұл жағдайға жол бермеуіміз керек себебі мекемеде болуы мүмкін техногенді жағдай мұнай саласының өнімін тоқтап қазақстанның экономикасына теріс әсерін тигізуі мүмкін және маңыз Қазақстанның қарапайым халқы қиналысқа ұшырап салдарынан қоғамдық резонансқа әкеліп соғуы мүмкін құрметті қасым жомарт кемелұлы сізден маек мекемесінің өнімдерін тарифында отырған делдал компаниялар түгел алып тасталуын мекемеде миллиардтар жұмсалып жатырған мердігер мекемелерді алып тасталуын мекемеге сатылып отырған газ бағасының төмендетілуін мекемені атом және энергетика саласының қатысы бар білікті мамандардың басқаруын және жұмысшылардың айлық жалақыларының көтерілуін талап етеміз Bye.